we gaan, we gaan zo, zingen. zingen. We gaan zo, zo zingen. Oh, jongen, heb ik klok. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik ja. Ja, ja. daar komt, Ja, de, Ja, beat. Ja, ja. dream. Oh, yeah, yeah. I must must dream dream. Must must Time time time yeah yeah. I'm really dream dream. Now I know now dream dream. Mix it up. Mix mix mix room. What you doing here? Exact. yeah, Come, come, Every time you break, every step you break, I'm watching. Sadhu Dat past, past hier bij. Ja, is de laatste, of zo. Hij lag op naam namens zichzelf van en gaf van mijn boek. En het is een mooi boek en voor in mijn, mijn hand. En het boek heet Hans Bouwma. Het boek was van Hans Bouwma. En het dus hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze let op, let op. Dat het voor jullie als jij met die gedachte zit. Om dat te doen. Voor jou. Hoe leeg heb je staan? Laat het toch niet gaan. Denk, Denk niet, het is, niet van, mij. Nee, nee jij, jij er ook bij. En, en, daarom, en, zou ik zeggen, stel, jij nog niet overtuigd dat jullie dat goed moeten doen, aan de missing.